алейкум, құрметті қазағым құрметті қазақ елі біз алматы қаласындамыз алматы қаласының тәуелсіздік алаңындамыз қазір біз тарихшы этнограф қаламгер өттеген абдрахманов тәуелсіздік туралы өзінің пікірін айтпақшы қазір ал кеттік мынау тәуелсіздіктің маңайында қате салған қалпымен бұлықтар ә, былықтар көп екен ше заңсыздықтар былықтар барлығын көрсетіп қазір айтып түсіндіретін боламыз өтеген аға бізді эфирдеміз бастап кетіңіз аты жөнім өтеген әбдіраман негізгі мамандығым тарихшымын этнографпын жасым 70-тен асқан кісімін 30 жыл мен сол қағаз шимайдап бір 20-30 кітаптың авторымын өмірімнің ә, бір ең маңызды кезеңдері 30 жыл қырық жыл мынау архивтерде өзбекстанның орынбордың және ташкенттің архивтерінде болды содан жаңағы біздің халқымыздың тарихына қатынасты тарихына қатынасты мен деректерді жабық жақтан деректерді жарыққа шығарған кісімін енді менің бір осы көптен бері ойлайтыным ә, мұсылман мемлекетіндеміз біздің еліміз мұсылман мемлекеті біз қазақ деген елміз қазақ деген елміз біраз елде болған адаммын білдіңіз ба осы тәуелсіздік деген ұғым бізде бұрын біле еститін біз тәуелсіздікке ие болғалы өз алдымызға біз жеке мемлекет болғанымызға құдайға шүкір аллаға шүкір отыз жыл болды осы бір жерлер бізге өте бір ыстық жерлер мына жерлерде қаншама жігіттер қыздарымыз шейіт болды біз соларды сыртынан бақылап отырдық солардың ішінде көптеген жақын кісілеріміз бірден өтіп кетті олар біздің ол өшпес із қалдырды енді осыған мынаны салдырды мына тәуелсіздік бір керемет әсіресе анау аспанға шығарып қоюы иә мына жер енді бір керемет еш жерде қайталанбайтын бірақ менің тарихшылығыммен қатар тарихшылығыммен қатар қазудың мұғалімі бақтажар мекши деген кісі болды жеті муза деген ә, сол бір өзі клуб ұйымдастырып соны мені қасына тастамайды тұрды сол маған ақыл беріп үш жыл ә, жаңағы лектор искусствовед деген диплом берді содан бері мен өзім тарихшымын этнографпын лектор искусств өнертанушы санаймын өзімді ал енді осы мына тәуелсіздікке жеттік дейміз иә отыз жылдық е тәуелсіздікті биыл алла жазса тойлаймыз деп отырмыз енді осыған келгенде мен үнемі айтып та жүрмін жазып та жүрмін мына кейбір адам мына біз осы тәуелсіздікке ә, мәселені біз ана конституцияны қою елбасының конституцияға қол қоюынан бастасақ қайтеді сөйтейік сөйтейік содан бастайық сосын мына жаққа қарай сөйтейік жүріңіз солай істейік құрметті ағайын бұл қысқаша тарих туралы негізі тақырып тәуелсіздік деген сөзге қарсымын дейді бұл кісі тәуелсіздік емес тәуелсіздік деген сөзге қарсымын жаным қазір оны өз алдына жеке айтып беремін біз мынау жер осыдан осы 20 жылдан бұрын 25 жылдан бұрын осыны біз осыған келіп күнде көрдік бала шағамызды әкеліп көрсеттік мына кейін мына жерде тоқтатыңызшы сөйлесіп алыңыз ана жақта сурет негізі бұл <coughs> негізі бұл алаң <coughs> біздің тұрған жеріміз мынау тәуелсіздік алаңы деп аталады мынау тұрған биік памятник дейді ғой тәуелсіздік монументі деп аталады тәуелсіздік монументі мынау басынан бастап көрсетіптер мына жер біздің бір ең қасиетті жеріміз осы жерге мынандай жасалынып жатты екі ай үш ай біз соны келіп бала шағамызбен осыны көрдік көзімізге жас алдық біз мына тәуелсіздікке жеттік па жетпедік пе деп иә сол кездерде ә, бір басқа күйде болдық енді енді өнертанушы ретінде айтсам сол үшін мына кісі біз жақсыны жабанды осы кісінің конституцияның арқасында осы қыздың еңбекке бізді басқаруының арқасында осы қыздың біз осы кісінің осы кісінің біз мынау тыныштықты сақтап тұруының арқасында өмір сүріп жатырмыз оған біз бұл үшін рахмет айтуымыз керек енді мынау тәуелсіздіктің мына монументі дейік иә мына жерде марқұм әбіш кекілбаев тұр мына жерде мынау жаңағы олжас сүлеймен тұр ә. қалғандары мына жерде кімдер тұрғаны белгісіз енді осы жерде бұл кісі мына конституцияға сол қолын қойыпты неліктен ол сол мен неліктен екенін білмеймін мүмкін басқа мемлекеттерде басқа мемлекеттерде европа мемлекеттерінде конституцияны олар солға қой, сол қолын қоюы мүмкін бұл кісілер сол қойынан алған шығар сол қолын алған шығар ал біз мұсылман мемлекеті біз оң қолмен сәлем береміз иә. патшаға да иә. кедейге де үлкенге де кішіге де оң қолмен оң қолмен біз құран ашамыз оң қолмен біз дәспе тартамыз біздің қасиетті қолымыз оңға баста дейміз оң жақ ал енді бұл кісі сол қолында тұр енді ғасыр тұратын шығар менің өтінішім тарихшы ретінде этнограф ретінде мынаны қайдадан салып бұл кісі қол қойып отырған сол конституцияға қол қойып отырған төмен қарасын иә. жоғары қарамасын яғни сіз бұл сол қол қойып тұрған дұрыс емес деп ойлайсыз мына сол қолмен конституцияға сол қолмен қойып тұрғаны мен дұрыс санамаймын оң қолымен санаса иә. соны қайтып жасаса иә сосын осы кезде мен айта кетейін мына жердің бәрін өзіңіз қап қара болып тұр иә мына кісіге жұрт алтыннан алтыннан жаңағы бюст қою керек алтыннан иә, иә, соған бір ауыз пікірімді осы конституциядан бастады біздің жақсылығымыз да сол конституцияның сақтаудың арқасында отыз жыл аман есен құдайға шүкір келе жатырмыз көршілерге қарағанда басқа сондықтан осы бір жерде болмаса мына кісіні қайта салып конституцияға қол қойып отырған өзгеге емес конституцияға сіз өзіңіз қолына назарбаев деген жерге қол қойып отырғанын қайтадан салса деймін бұны тарихшы этнограф ретінде менің өтінішім мәселенің екінші жағы бар екінші жағы бар осы беркенді айналдым мынаның ішінде отырған қонаевты қуып шықтық иә колбинді әкеліп иә соған көтеріліс болды отыз бес жыл жаман жақсы ол кісі басқарды қаншама қала салды қаншама біздің әлемге танытты отыз бес жыл ол кісінің артына алып кеткен ешнәрсесі жоқ шетелге асырып жіберген ешнәрсе жоқ бәрі не берді биылғы жыл биылғы жыл мына казсопробтың ә, вцс бестің құрылғанына ресейден жүз елу жыл екен жүз елу жыл екен сол бізге екен қазсопрок деген мекеме қазір бар бірақ одан пайда көріп жатқан адамдар жоқ жоқтың қасы менің айтайын дегенім мынаның ішіндегі қонаев осының ішінде артында не болғанын білмеймін ертеңгі күні не болғанын сіз де білмеймін мен де білмеймін ғой иә. мынау оң жақ жағына мешіт үлкен біздің тарихи музейіміз салды осымен қатар ана жерде ана жерде не салды монша салды шығыс моншасын еш жерде жоқ монша салды сосын бір қазақша детсад салды балабақша салды сол үшеуі ол кісіге негізгі айыптау сол болды соған жұрттың барлығы не істерін білмей ана кісіге жақ болуын жоқ болмаса осы керегі жоқ па дейтін соның бәрі халықтың қазір пайдалануында иә кеше барып музей танушы ретінде бір музейдің іргетасын қалап он сегіз жиырма жыл медицина тарих музейінің еңбек еткен адам ретінде мен осының ішіне бардым қонаевтың бір суреті жоқ ондай болмайды ғой қонаевтың бір суреті жоқ қой бұл кісіге ешкім қарсы емес бірақ маған дейін де жақсы жаманды істеген адамдар бар ғой әрине деу әрине мен анау күні бір үлкен тойда үлкен тойда мынау астанада бір қоғам қайраткері ә, қоғам қайраткері депутат болған адам жоқ мәжіліске депутат болған екі үш ауданды басқарған бір кісінің тойында болдым кісі өте көп жиналды 85 жасында сол кісінің біз жаңағы тағайындаған адамдары еді деп үлкен облыстан ауданның басшылары келіп сөз сөйледі сонда айттым мен сіздер не айтсаңыздар олай айтыңыздар бізге 30 жыл отыз жыл тыныштық сыйлаған осы елді ел қылған әлемге танытқан ол назарбаев оны ешкім отнимать ете алмайды оны ешкім жоқ ол емес деп айта алмайды бұл бірінші екінші осы елдің әскери құрамасын құрып берген сағадат нұрмағанбетов осы екі үшінші кісі жоқ сағадат ешкім білмейді мысалы ешкім білмейді иә аға назарбаевтың саясаты қисайып кетті ғой оны айтпай ақ қойыңызшы қазір халық оны нетпейді тұра тұрыңыз айта бер мені жек көреді сені жек көрмейді ал енді осының мәселесін мынаны мынаның ішінде ол дұрыс емес оны біз ұқсаған біз ұқсаған идеология қызметкерлері сол идеологияға еңбек сіңіріп жүрген адамдар мынау кариндер отыр ғой ана жақта иә солардың істейтін жұмысы ғой айналайын білдіңіз ба осы мен осыны айтайын дегенім менің өтінішім мынау көріп тұрған маған ертең осы ютубқа шығыпсың сен осыны деп неше түрлі адамдар шығар бұл кісінің өзі де көріп қалар мүмкіндігі болса мынау қайтадан жасау қайтадан жасатып оң қолымен өзгеге емес сол назарбаев деп қол қойып отырған жерін қайтадан жасаса деген менің айтарым осы енді ана қанша мына жер біздің қазақ халқы үшін өте бір қасиетті жер иә. осы жерде жастарымыздың қаны төгілді дәл осы жерде кезінде осы мынау тәуелсіздік алаңы деген алаң ұйымдастырылды мен ә, өнертанушы ретінде лектор искусствовед деген диплом бар кісі ретінде өзімді өнертанушы санаймын ә, ұлы ел үндістан әсерлері деген кітаптар жан жақты кітаптар көп шығарған кісімін әлем мұсылмандардың қасиетті орындары мавзолей мешіттер деген кітаптар жарыққа шығарып отырған кісімін айтайын дегенім әдепкі көрген күнде мынаны келдім осыдан жиырма жыл отыз жыл бұрын көрдім ғой сонда әттеген ай деп сөйледі әттеген ай мынау тұрған абай дейді иә мынау бір тұрған біржан сал дейді екеуін жақсы қойып қойған мен ризамын екеуінің түрі де түсі де келеді бірақ қараңызшы мынаның аяғының астында не бар мынау бүкіл осы жер жаһанда бар мынау бұны каменный баба дейді қалай сатылады каменный баба дейді орыстар балбал дейді тас мүсіндер тас мүсіндер иә. бұнданы кімдерге қояды зиратта қояды бұны зираттарға иә. мынау жаңағы аса көрнекті қолбасшыларға мысалы үшін қолбасшылардан кімдер бар біздің елде сағадат нұрмағамбетов сияқты кісілердің басына қоятын ал енді осыны жергілікті жерде барады да жұрт алып кетіп бір музейлерге әкеледі ол дұрыс емес ана жерде оның мүрдесі жатыр иә. мүрдесі жатыр ол сол үстінен егіне кіліп кетеді ертең қала салынып кетеді ол обал болады сондықтан мына бір осыны мен осы көрген сайын айтып та жүрмін жазып та жүрмін бірақ осы күйінше осы аяқтың осы аяқ астында ол тағы кімнің аяғының астында абайдың аяғының астында абайдың биыл жүз жетпіс бес жылдығында сіздердің келіп тұрғандарыңыз сіздерге осыған көңіл бөліп тұрғандарыңыз сізге көп рахмет мынадан кейін осы ел мүмкін менікі дұрыс емес дейді дұрыс дейді осыны мынаны реттеуіміз керек иә жаңағы елбасының Э, қол қойып тұрған сол қолмен қол қойып тұрғаны бар осы бар осы жерді дұрыстауымыз керек өйткені алматыға келген қонақ ол қай мемлекеттен келмесін келетін жер осы жер сондықтан осыны мен айтқым келеді екінші бір мәселе бері қарай жүріңіздер тәуелсіздік деген сөзге келейік тәуелсіздік деген сөзге келейік мен тарихшы ретінде пайғамбар пайғамбар жасынан асқан әлдеқашан кеткен кісі ретінде негізгі мамандығым тарихшы ретінде айтатыным тәуелсіздік деген сөзді ол ол жаңағы ең қасиетті сөз оны біздің бабаларымыз бабаларымыз ғасырлар бойы армандап олар көре алмай кетті сізбен біз сол тәуелсіздікті көрдік тәуелсіздікке жеттік тәуелсіздікті жеп жатырмыз тәуелсіздіктің күнін кешіп жатырмыз екінші бір мәселе екінші бір мәселе тәуелсіздік маратонында міне бір мың тоғыз жүз тоқсан үшінші жылы бесінші қазанда егемен мемлекет болып жарияланды дейді мінекей мына тәуелсіздік мемлекет болып жарияланды дейді ал енді осы тәуелсіздік дегенді қазір үлкен қалаларда қостанайда мысалы үшін бір көшені тәуелсіз тәуелсіздік сарай тәуелсіздік мешіт индонезия тәуелсіздік мешіт деген де бар екен индонезияда шаруам жоқ индияда шаруам жоқ ағылшындардан олар енді қайтып келмейді олар мемлекетке ал мына мына кез келген бір өзге ұлт мынау олар ресейдің адамдары осы көшеде жүрген ойламаймын ба олар тәуелсіздікке кімнің арқасында жетті біз бұны неге тәуелсіздігін беріп қойдық біз бұны неге қайтып алмаймыз деген олардың санасында мәңгі бақи қалады сондықтан біз баста мына тәуелсіздік деген сөз арқылы соларға иә. мойындап өзіміз жазып отырмыз иә сондықтан менің айтарым менің айтарым екші ретінде пайғамбар жасынан асып кеткен адамдар осы тәуелсіздікке жеттік деп соны көп айта берудің керегі жоқ тәуелсіздік деген көше тәуел тәуелсіздік деген мешіт индонезияда бар екен оның ол осы меніңше меніңше дұрыс емес сияқты біз ұмыттырмыз керек біз қазір тәуелсіздікке отыз ақ жыл өмір сүрді ал енді бізден кейінгі ұрпақтар ғасыр бойы сонда олар да тәуелсіздік баяғыда біз ақымақ болып біздің басшыларымыз ресейге қараған екен күні қараған екен деп сонда солар өмір бақи өкініп жүрмей жол даңғыл жол ашып тұр ғой осы сөз осы сөз осы даңғылдар оларға жол ашып тұр жаным менің айтарым осы а енді тәуелсіздік деген сөзді алмастыруға сіздің басқа да бір ұсынысыңыз бар ма мысалы мен тәуелсіздік деген жоқ біздің э, бақытты кезең бақытты, ғасыр орта ғасырлар дейтін үшін біздің алтын ғасырымыз біздің алтын ғасырымыз мінекей мынау 2016 жылы басталды деуге болады ғой иә деп алмастырсақ осы заман шын мәнісіндегі алтын ғасырымыз егер біз бұны осы тәуелсіз елу жыл алпыс жыл жүз жыл ұстансақ біздің алтын ғасырымыз қазақ елінің алтын ғасыры сол осы 2016 жылдан басталады сондықтан тәуелсіздік дегенден бастамай алтын ғасырымыз алтыншы жыл ал енді ол тәуелсіздікті біз тәуелсіздікті осыны тойлаймыз ол енді оны мереке қылып қоямыз иә оған енді менің айтарым жоқ мен өкімет басшысы емеспін мен көптің бірімін тарихшымын мен ресейдің әскери деректерінен бірнеше том кітап шығарған адаммын олар бізді қалай қылып қолына түсіргенін мен соны көзім жеткен адаммын оны сол әдіс сіздер отырып барып қарайғын жақсы рахмет не айтасыз аға соңғы сөзіңіз болды ма пікіріңіз халыққа деген не айтасыз халыққа халыққа не қылмыз халыққа айтарымыз тәуелсіздігіміз баянды болсын мәңгі бақи болсын сол тәуелсіздігімізді биыл ә, көп бірдей ә, ә жаңағы мейрамды қылмай дұрыстап атап өтейік мен тәуелсіздікке жеттік па жетпедік пе деп тұрған кезде сол тәуелсіздігімізді біз ә, үлкен ел ретінде осындай алып территорияны алып көлемін алып жатқан мемлекет ретінде Э, жақсылап атап өтсек жақсы болар еді мысалы үшін мен енді э, жетпістің ішіндегі адаммын тәуелсіздіктің елу жылдығында тәуелсіздіктің қырық жылдығында мен жете алмай жетпеймін ба менің заманымда осы отыз жиырма отыз кітаптың авторы ретінде осыны жақсылап атап өтсе осы мынау алтын ғасырмыз деп иә алтын заманға жеттік күн шуақты заманға жеттік алтын сәулелі ғасырға жетіп отырмыз ба біз бабаларымыз осыған біз тәуелсіздік деп ресейден алдық ресей бізге не істемеді мен оның жаңағы кітаптарым арқылы олардың жазып кеткен қалдырған сөздері арқылы жа кітапханаға барып көрсетейін сендерге жақсы жақсы жақсы рахмет аға сау болыңыз ал құрметті ағайындар мен енді эфирімді аяқтаймын аман болайық бізбен бірге болып отырыңыздар қазақ кз арнасы сіздермен бірге келесі кездескенше жақсы амандықтар